asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaamay asxaabta haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir haddii aad hornala joogtid oo joogaan waxaa soo qaadan doonaa dhacdayar oo cajaayib ah oo anigan u arko inay tahay mid muhiima ah inaa bulshada usoo gudbiyo dhacdadani waxay ahayd nin ku dhashay dowdamada indhaha yar laakiin waxa uu ku noolyahay dalka iyo maraykanka waxaa ku dhacday musiibo waxaa laga dilay wiilkiisa oo waxaa dilay kuwa madooba hogaankiisa ah laakiin khaasatan qofkii dilay waa lasoo qabtay waa la helay dabcan intii wiilkiisii oo la dilay kadib waxaa dhacday o arinta ahayd ka cajaabisay qof walbaa oo meesha jooga waxay ahayd odagii waxa uu ogaaday inuu wiilkiisi ninkii dilay la helay lana soo saari doonaa maxkamada waxa uu tagay maxkamadii waxa uu koobjoog u ahaa maxkamadii balse odaygii waxa uu codsaday inuu hadlo oo hadal jeedin meesha laga siiyo balse hadal jeedintiisa laga siiyey waxaa dhacday wax qof walba oo meesha jooga ka yaabay xitaa dambiilihii dembiga kale heer wax u kala fiino soo istaago oo odaygu tago usuu weydo bal maxay tahay arrinkaasi wiilkaasi soo istaajiye dadkii maxkamadda joogana ka yaabay bal ila daawo anigu kuma xanaaqin kastoo aad dishay wiilkayga ibliis baan ka cadhooday yaa ku marin habaabinaya si aad u gashay dembiga naxariista daran maya kuma eedaynayo adigana kuguma xanaaqsanin waxaan rabay inaad taas iga ogaato waxaan jeclaan lahaa inaan hadda ku habsado sida aabbihiis kuugu qalbi qaboojiyo waan u naxay waalidka wax bay ku baraan oo ku guulaystaan guushaadu waa guul halkan sidoo kale waad ku faraxsan tahay markaas iyaguna way faraxsan yihiin hadda way ooyayaan laakiin dembi baad gashay awgeed aan kuu sheego waxa cafiska ah cafisku waa hadiyadda ugu weyn u dhow inaan islaamka jeclahay waa inaan naftayda ka adkaadaa si aan u cafiyo qof waxyeelo qoyskayga waa aragteen maasha allah hadii wiilkii afrikaanka ahaa dhibaateeye wiilkiisa dilay waxaa u fidiyay cafis waxaan ku dhaha waan ku cafiyey sababtoo ah waxaa laga yaabaa waalidkaaga waxay kusoo bareen waxay kusoo bareen way kugu tiirba tacabeeleen haddana waxaa geysata dembi aana lagugu cafi karin maadaama aa dhibaataysay qoyskeyga dad ka mid ah oo wiilkiisa uu yahay runtii cafiska waa wax wanaagsan waxaan ka baran waxay tahay cafiska inuu yahay waa sheyga ugu muhiimsan ee qofka bili-aadanka haddiiba iska daa qof naftiisa wiilkaaga gooyey uu cafinayo bal adiga qof dembiga haggale ka waran uu kaa raba inaa cafisid waxaan ku dhihi lahaa haddii aad ka heshay muuqaalkan laagare asxaabtaadna gaarsii oad ku mahadsan tahay la joogaaga waxaan ku leenahay fi amaanillah kulanta booxiisa leh